Hashtag confirmado. Luego de la golpiza del 19 de febrero, Alejandro fue llevado a atención médica. Le decretaron muerte cerebral. Hoy, 23 de febrero, fallece. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.